Hi, it's me again Miss Mangha. Ating panoorin sa kuha na ito ang iba't ibang skill ng mga trabahador kaya panoorin na natin. Salamat sa pagpasok mo dito sa Mangha TV. Ating alaming mga nakakamanghang tao, historia at teknolohiya dito lamang sa Mangha TV. At kung hindi ka pa nag-subscribe pakipabor naman click ang subscribe click na rin ang bell at click ang all para sana all ka MA update sa bagong uploads natin. Salamat ka kamangha please enjoy. Ang galing naman mga kamangha. Ang galing naman mga kamangha. Ang galing naman mga kamangha. Ang galing naman mga kamangha. Ang galing naman mga kamangha. Ang galing naman mga kamangha. Ang galing naman mga kamangha.